lancar Tali silaturahmi ini mesti lancar Mergone Dulu lurus ke asuhan saro Amar ma'ruf nahi munkar Yang sampean ikut tak esawi ora seneng tawuran Esa eh, winong nongo seneng eh, setuluran Aku Esa setuluran Dulu-dulu rekan lempora ora Tali silaturahmi mesti lancar Mereka sana inkur foresaro amar ma'ruf nahi mungkar yang sampean iku cae sawinomo mesti paham opo sing esawi Esawinomo ora seneng tawuran esawi Esawinomo seneng isetu seduluran Dulur-dulur kalem ora berangasan. Tali silaturahmi ini mesti lancar mergone Dulur seasuhan Men sanain korporesaro Amar ma'ruf nahi

tali silaturahmi ini mesti lancar seneng tawuran, esawin eh, nongol senengin.